seragam kula suwun sampun apa po melu-meluan pun allah mungkin kebagian nomor lorone selejang nganggo kaos wis ajanayu buakan sebab niki sapine satu kalah kalah ringas-ringas jadi kula pasrakan cukup niwon papat siji komandane Bapak Makroni nomor loro Jerok Maadi nomor telu kembali nomor papat Tony wis Seluruh bakal langkung bakal Seluruh bulu rokna ya bakal Seluruh bulu lain itu yang sing telu si jine ya kena unek paham ya misalnya jelas itu sebab satunya jangan lupa like subscribe di channel Fajar Duper قلبي والتعابية الهوى وعلى روحي ينكسر قلبي عليا موجوع قلبي بتعبيا من هوى روحي ينكسر قلبي عليا tell i be يجوع قلبي على روحي ينكسر قلبي عليا موجود